gaur osteguna da, eta bideoa tokatzea. Baina kriston egualdia egiten dunez, perez amaten dit etxea juteak, grabatzea. Eta ez nun bideoa ingabe utzi nahi ezta ze aste honetan gertatu dia pare bat gauza komentatzeko modukok, eta azkenen ba, mobilakin grabatu eta aurikularren mikrofonoakin ikia pentsatu dut. Bueno, ba, kontatzeko adan gauza oitako bat da, aste honetan Londresen egon naizela, egun batzuk pasatzen lagun batekin, galderrekin, oso ondo pasadet, nekatuta bueltatu nahi zaino goza pila bat ikusi duteu eta asko gustatu zaitiria baina ez da hau importantena. Importantena da, lehenengo aldia dela, egazkin bat hartu detela, eta kojonatuta neola. Emateu ja mundu guztiak hartu dula egazkin bat, eta espalin badezu inoiz hartu, ja bitxorraro bat zehala. Asi que, bueno, oikonpondu garra zehonez, erabaki genuen egun batzu pasatzea jutea noa baitea, eta bioi bat hartzea, aitzaki hortan. Eta, bueno, nola oso nerviosa neon, nervioiek pixkat kontrolatzeko, erabaki nun, despege eta aterrizaje momentuk bideon grabatuko nitula, hola zerbaitekin entretenitzen izan behintzat eta distraitu goni joan. Eta hoxe, hemen utziko izkizuetoain grabatu nitu nirudioietako batzuk. <laughs> Hala, gozatu nire nerruiokin. Le Señores pasajeros. Normal que baino que ya ari da. Bai, eta jora da De manera segura y su portátil en el interior. Eta de que, que la mesita está plegada, los reposabrazos bajados y las persianas subidas. Es necesario que estén sentados con el cinturón abrochado, preparados para el aterrizaje. Eta hoxe, bueno, amendikan ba, aurrera bintzat esan dezake ja egazkin baten montatu naizela. Oso ondo bueno, eta kontatzeko moduko den beste zerbait, ez dut nik egin, beste norbaitek egin du, josek teknopatak. Lehenengo aldia da norbaitek imitatzen naula, edo, bueno, bideo batean behintzat imitatzen naula, eta begizulo challenge deitu dio honi, biztakoa da zergatik. Eta egia zen ez dakit bere asmoa dan, jendea gisa honetako bideok egiten astea edo zede montre, baino utziko dizuet hemen zatitxo bat ikusteko zerta zain naizen. Epa, zer moduz aiora naiz eta hemen ator berriz, nire begitzuloekin eta beste paranoia batekin. Begitzulo challenge! egia esan bideoak razia indit, eh? baina bueno, bildur pixkatera ematen du. Begizulo bai, egia da, ez begizulo galantak dauzkat, eta badakit, Jose, asko kosta zaizula lortzea ere irudioi ondo ematea. Espero dut garbitzea lortuko zenula. Hala ere, challenge honen zentzu ez ez gehiagia harrapatzen, ze bain mundu ni imitatzen hasi behar da. Zakit, nik uste askoz ere divertigarriagoa izan daitekela elkarri imitatzen hastea. Ezta, Jose? Wow, Super Txopek bideo berri bat ilo du! Haupa, Super Txope! Abertze kontatzen digun gaurkoan. Ara, venga, ez esan ez ziren konturatu. Gauza guztionek errauste dioanen kiratx gehiago ezta? ez sortuen kanpaina bat izan da. Ba, badakizu garai berriak eta patatik eta patatan eta norberak bere burua eta azparri eta garrantzitsua dela eta eta bla bla bla eta bla. Bauxe da dena, kriston giroa egiten du eta nik uste paseatzen segiko detela. Eskerrik asko bideoa ikusteagatik eta urrengora arte. Aio! Monomantan gorri bat. Uh. Ai, eskutatu da.